haro si kuri emutiyeni ninjye wa mukiriya wanyu witwaga bicari nyine nari muri iyi minsi nari mfite ubukene kandi numva nyine muri abantu bacu ndi umukiriya aba ari byiza mumfashije nyine ah, oh, oh. hari igitekerezo nayo mfite kugira ngo munguze ku mafaranga hari abantu benshi bapfaga bapfaga benshi cyane kandi babaga muri mobayiro mani eh? ngo ayo mafaranga y'abantu baba bapfuye mwazaje muraganyoherereza